warahmatullahi wabarakatuh. This is a breaking news from Neno Warisman Channel. Kali ini uh, saya ingin berbagi hal yang terjadi kemarin di waktu dini hari di rumah Ketua Umum uh, Persaudaraan Alumni 212 uh, yaitu Kiai Haji atau Ustadz Selamat Ma'arif yang ada fotonya di sini sekitar pukul 2 dini hari telah dirusak dan telah dicoret-coret oleh oknum. Uh, tapi pada malam harinya terjadi sesuatu yang mungkin untuk lebih baik kita membaca sebuah pernyataan pers terkait peristiwa di tol dan posisi imam besar Habib Rizik Syihab. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa benar ada peristiwa penghadangan penembakan terhadap rombongan imam besar Habib Rizik Syihab dan keluarga serta penculikan terhadap enam orang laskar pengawal imam besar. Peristiwa terjadi di dekat pintu tol Kerawang Timur. Bahwa semalam Artinya pada hari Ahad malam imam besar dengan keluarga termasuk cucu yang masih belit balita akan menuju tempat acara pengajian subuh keluarga sambil memulihkan kondisi. Sekali lagi pengajian subuh internal khusus keluarga inti. Dalam perjalanan menuju lokasi pengajian subuh keluarga tersebut, rombongan dihadang oleh preman OTK yang kami duga kuat bagian dari operasi penguntitan dan untuk mencelakakan imam besar. Para preman OTK yang bertugas operasi tersebut menghadang dan mengeluarkan uh, tembakan kepada laskar pengawal keluarga. Hingga saat ini para penghadang berhasil melakukan penembakan dan satu mobil berisi enam orang laskar masih hilang diculik oleh para preman OTK bertugas operasi. Kami mohon doa agar satu mobil yang tertembak berisi enam orang laskar yang diculik agar diberi keselamatan. Dan mohon doa juga Imam Besar Habib Rizik Syihab untuk lokasi Imam Besar Habib Rizik Syihab demi alasan keamanan dan keselamatan beliau beserta keluarga maka tidak bisa kami sebutkan. Karena semalam yaitu pada hari Ahad tanggal 6 Desember tahun 2020 maksudnya jelas ada upaya penembakan terhadap rombongan beliau dan sampai saat ini masih enam orang laskar yang hilang diculik. Demikian pernyataan ini kami buat Jakarta 22 Robiul Awal 7 Desember tahun 2020. Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis Ketua Umum dan Haji Munarman Esa, Sekretaris Umum. Kerabat semua, kita turut sangat prihatin dengan kejadian di negeri demokrasi di mana eh, kita berharap betul akan ada perubahan dan doa dari kerabat semuanya untuk seluruh keluarga dan seluruh laskar dan juga doa bagi para pemimpin yang insya Allah dapat mencari jalan keluar dari kebuntuan komunikasi, kebuntuan dialog, kebuntuan demokrasi, dan kebuntuan dari kehidupan bernegara dan berbangsa pada hari ini. Neno Warisman Channel dengan Breaking News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.